corre, corre. Deixa eu ver. Vem aí. Tomei? Tomei. Morto! filha da puta! Para de gastar bolinha. Bom dia, galera. Muitas coisas novas nesse vídeo. Esse é Gun Loadout, onde você pode ver tudo que eu uso. Esse campo também, que é o Atibaia. Nunca fui jogar aqui, é a primeira vez. E essa câmera, Nova também. Aí nosso objetivo é subir na ponte do meio, que oferece um ponto de vista no campo inteiro. Tem dois embaixo do avião! Aí não acertei esse cara, mas dá pra ver que loucura como a First Strike, mesmo quebrada, tá indo muito, muito reta. Agora vocês podem ver que eu tenho um problema com as First Strike. Se meu magazine tá travando, não é por causa da First Strike. Headshot. é que eu tenho um bolt que é que tem uma cabeça de borracha que é mais suave para paintball normal. O problema é que quando atira, é tá? a borracha ela empurra a, a, próxima first strike que gira e não entra no, no cano. Tá aqui, tá aqui. Isso descobri, descobri isso depois e vou ter que trocar. Para, para, vai sair, vai sair! Tô chegando já. Caralho. Tá, tá bem? Cuidado, estou chegando. Já chegaram, já chegaram. Já estou aqui, joelho. Agora eu vou ter que dar suporte pro, pro Sueli avançar meter bala. Na sua frente! Tem aqui logo, tem aqui, tem aqui. Tá, tá, tá Atrás de você. Vai, coelho! Hum, carai, essa vaporizou no ar. Tá em cima, subiu. Tem um embaixo também. Cortando bonito. Tira, tira. Em cima, em cima e embaixo. E embaixo também. Acertei, acertei o cara embaixo. Acabou minhas munições. Tentar chamar a atenção dele. Como eu falei, eu vou tentar chamar a atenção do inimigo para o meu amigo poder flanquear e matar ele pelo lado. foi isso para essa vez. Pequeno campo, pequeno vídeo. Se vocês gostam dos vídeos, inscrevam-se, fica à vontade de comentar, mesmo se vocês não gostam, podem comentar. Se vocês estão interessados em saber qual é o bolt que eu estou usando, que é, dá problema com as first strike, é só comentar também. Eu falo para vocês. Tchau!